Hi everyone. Hope everybody is good. We are back again with the best flower remedies और आज जो हमारे पास रेमेडी है आज की रेमेडी का नाम है हॉर्नबीम और इसका नंबर है 17. तो आगे तफसील मैं बताऊं? जी बिल्कुल आज आप okay. बताएंगे हॉर्नबीम उन अफराद के लिए है जिनको महज किसी काम का सोचते ही दिमाग में थकन पैदा हो जाती है वो पहले ही थक जाते हैं काम नहीं कर रहा लेकिन उसके बगैर भी वो थके जा रहे हैं घबराहट शुरू हो जाती हाँ, है जहन बुरी तरीके से थक जाता है तब डोजेज तो आप बताइए ना भाई डोजेज उसके हैं आधा गिलास पानी में एक कतरा दवाई और एक महीने तक मुसलसल इस्तेमाल और उस इस्तेमाल के बाद हमारे लिए दुआएं thank you so much good bye